Baimen amango jazue, baina datu batzuei erreparatu nahi diet, izan ere 2008an, elduentzako amagost euskerazko antzeslan kaularatu direla sanek dizuet, berrogei emanaldi izan dira eta guztira 6.000 bat ikusle emanaldi hoietan. Donostiako udaleko euskera zerbitzuak eta Donostia kulturak euskerazko antzerkigintza sustatzeko egiten ari diren aleginaren erakusle dira datu hauek. Euskerazko antzerkiaren eskaintza zabala eta egonkorra izatea lortu dugu Donostian eta bide beretik jarraituko dugu lanean. Iriko kultur programazioaren eskaintzan euskerak lehentasunezkoa izan behar duela sinistuta baitaude. Udal gobernua, euskara bizitzako alor guztietan sustatzearen aldeko apustu irmoa egiten ari da, baita kultura eta sormenaren alorrean ere. Eta horre bai, gatozen ari da. Amagosgarren donostia antzerki sariaren irabazlea, arrastoak antzeslana da. De Jagu Pampin laborategiaren lana, martxoaren hogeita zazpian berriro ere eskiniko dena, Victoria Eugenia antzokian iluntzeko sortzietan. Bueno, zorionak, irabazle lehoi, benetan, zorionak. Gero izango duzue, eh, pos horrek sortzen eh, dizuena, ba jakinarazteko eta adirazteko aukera. Talde irabazleak, berazuek, amar mila euro eta inigo arregiren serigrafia bat jasoko duzue. Orain, sortzi mila euro eh, eskuratuko dituzue eta gainerako bi mila badakizue eh, horretarako bi mila mausgarren urtea amaitu baino lehenago ba, bat eh, taularatu behar duzuela donostian. Horrez gain, ikuskizun berri hori prestatzeko ere bi aste izango dituzue e, zera, e, taldeak izango ditu iparraldeko arrixurin, mm, badakizue guztiok e, arrixuri dela sormena dantzeko eta sustatzeko e, gunea, ekoizpen gunea da, eta bertan leku berezia eskaintzen zaio euskerazko sorkuntzari. Donostia antzerki zariak baten duen epaimailaren esanetan, kolektiboko kideek ausaldiaz eta zendotasunez heldu diote gaurkotasun galtzen ez duten zerbait hauzi garrantzitsuri. Hauen artean, nabarmena, nor garen eta nondik atozen galderei erantzuten zaiatzaren. Zormenez beteriko lana da, oso mamitsua, maila metaforikoa erabiltzen dute oso modu bizia. Epa maiaren ustez, trebentasun handi zeratu dituzte argumento konplezuak eskatzen zituen estena guztiak, Babiar bide estenikoen erabilera oso poetikoa nabarmentzen da. Argia musika, hitzarekin egindako jokoak, papinen erabilera, bere gorputz espresioa eta mugimenduekin egindako joko guztia. Elemento gutxi erabili dituzte, altzari txiki batzuk, leio antzeko lauki bat, oial zuriak, baina dramaturgia bera txaren zerbitzura egon dira guztiak eta ezin hobeto egokitu dira irudi plastikoen edertasunari eta eztenen arteko aldaketa bizkorrei. Bestalde, urko redondo, miren, miren alkala, inigo arampardi eta Ainara Urrutxaga, daudenak, egindako interpretazio lanak goraipatu ditu epaimaiak eta zuzendaritza kolektiboaren lana nabarmen ageri dela adierazin du. Gainera, antzez lana beraz gain, detaile guztiak zein dituztela nabarmen du nahi du epaimaiak. Eta esku programa bera ere dotareziaren erpin mailara iristen dela aipatu du. Labur bilduz, haze, ah, itze eh? Gogo eta sobarazten duen oso lan unkigarria eta poetikoa da, publikoaren gana, zuzenean iristen dena. Ezo, ba, bueno, eta eh, beste gabe Te eh, pasako diego Bueno, talde bezala, zesan, ez, bueno, eh, sari bat ematen harriduraz e, hartzen dugu beti ere, ez zulako espero, eta poz ez noski eraberean, ez, e, bueno, nola baita rekonozitzea egiten dezun lanak balio bat daukala, ez, eta behin bateko lan pentsatzea, ba, ba beti postekoa da, ez. Eta, bueno, oso oso pozik gau egia esan. E, egia da ere, hori sensazio zintzerrek izan da, sensazio bitxia ere sortzen dula sari bat e, eskuratzen dezunean, ez, e, ba, zure egunerokoak inzer ez daukan, e, egoera batean jartzen zaitulako, ez? Baita dikultori Eugenian antzestu alizateak, eta hola, oztakit oso pompoixo eta oso eder, eta kisto denagotik ere izan dugu okerak, saritua izan delako lehenagotik, eta oso esperientzi polita da, ez? Baina, bueno, baita gogoratzen zen nola, egunerokoa guztiz ezberdina den, eta bendik ere Euskal Teatroan aritzen garen konpainiak, ba, ba, oso, ba, bueno, erronka hundia ditugula egunero, egunero, aurrera jarraitzeko, ez? Ola, bi sensazio horiek lotzen zaizkigu. Eta, bueno, besterik gabe, hoxen esan nahi nuen, eh posten gara baita ere aipatu den guztiarekin, eta bai, eh, baloratu izana, e, bai maiak kolektiboki sortutako lan bat izana, e, asko apreziatzen dugu, zeguk asko sinisten dugu hor da, gure kompainiaren apustua hori xera. Taldean sortzen dugu dena, guk idazten ditugu urantzez lanak, guk zuzentzen ditugu, guk sortzen dugu estenografia, eta bueno, horrei balio handia ematen dugu prozesuari. Gero ja ondorioa ba orantzarkian beste arte askotan bezala e, oso oso ezin da jakin zein izango den ondorio, ez? Dena eman dezakezu ta larea ba okerra pera daiteke edo ez duzu komunikatzen da bar, ez? Hori ez dago kasi zure esku baino prozesua e, guk hartzen dugun bezala baloratu izana asko, bueno, e, postekoa da, ez? E, uste dugu Sakonkila sakonki lan aukera izan da antzertian, ba, ba bueno, kolektiboki eh iritsi zaitezkela trasladatzea holtza gainera ba, ba, generazio batek edo ditugun kezka, ez, filosofiko, poetikoki planteatzen ditugun horiek, ez, kaso hortan izan dena e, generazioen arteko transmisioa, ez, bizka bat hori nahi izan genuen e, holtzaratu, etzen ba, erronka erresa, eta transmisio horretan batez ere isiltasunek eta ezkutatzen eta esaten ez diren doza horiek gaur egungo generazioetan ze inpaktu edo ondorio daukaten, ez? Hori zen eh, izan zen benetan antzeslanaren motorra edo asteko zioa, arrazoia. Eta hola xariatu ginen, ezakit nik ez dut Beran nik esan nahi, igual. <laughs> bai, eh, ni besterik gabe nuke komentatu, bueno, ipatu, eh, zen bezala, ez kolektiboki sortu dena, bueno, hemen gure lau izenak aipatu dira, gu izan gara azken nien antzeslan honen eh, muina, esan dezagun, eh, azkenen improvisazioak, antzezpena, zuzendaritza eta pixka dramaturgia guztia idaztea zarduratu gara, urte terriko mm, inguruko prozesu bat izan da, baina ez gara noski gula bakarrik izan, eh, lagun pila bat izan ditugu, e, bide honetan eh, kide, e, profesional asko, arduratu dienak argiakin, e, soinu banda eraikitzeaz, komposatzeaz, e, gero grabatu, e, eske, estenografia sortzen, idazketan lagundu digun oi argileneke bai, Osa, jende jende pila bat, arte dramakoak bertan baita ere banaketa egiten, e, ezinbestekoa den parte bat, bai, antzerkian azkenean eh, baita ere eh, lortu behar dira emanaldiak, bestela oso oso zaia izaten da. Eta, bueno, besterik gabe baita ere eskertzea er, errenteria iria kultur, niesen kulturgunea, amekakoak e, eh, bertan egin dugulako erresidentzia artistikoa eta baita ere azala espazioa bertan ere ibili lanean eta bueno, azkenean artist, gazteak eh, lan egiteko hori behar omen dute, baita ere, ez? Espazioak eta infrastrukturak, denbora lan egiteko, eta bueno, hori eskaini diguten guztiak.